és un punt de partida per poder seure a la taula, com hem fet avui, i en les properes setmanes intentar doncs, consensuar una proposta que, aprofund que aprofundeixi i continuï en realitat a les polítiques iniciades gràcies a diferents modificacions pressupostàries. Són uns pressupostos solvents i són uns pressupostos que augmenten els recursos destinats a la ciutat i destinats a les necessitats dels veïns i les veïnes de la ciutat. Aquest compromís del, del, del govern és sincer, és obert i és de plantejament. No és una proposta de màxims ni és una proposta de mínims, és una proposta d'intenció política sincera de fer possible uns nous pressupostos per la ciutat que s'ajustin a allò que vulgui la majoria del plenari i a allò que nosaltres considerem com a govern que són prioritats i reptes per la ciutat. Reduir desigualtats, reactivar l'economia i crear ocupació i fer-ho, a més a més, prioritzant, com és el cas, les inversions socials